Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. A uh, eh, hodio esta stranga tago nome ci matene mi estis a uh, eh, <clears throat> en uh, la classo por doni lezione in dum kvar horoi en la angla kai ege baldo mi estos virtuale en Poznano pro la uh, interlingvistica simposio en kiu estas tri laborlingvoj esperanto la angla kaj la pola kaj do estas vere stranga afero do mi rapide surbendigos mian mediton ĝuste uh, kiel uh, ponto kiel ponton inter la du momentoi. Do, mi volas legi cae mediti cun vi sur la vortoi aperintai en la antoparola la quina al dono della fundamenta crestomatio 1907 quiu aperas en pagio quardec hoc. Scribas Zamenhof char la crestomatio en havas tre grandan quanton da materialo quo estis verkita en diversa tempoi cae de diversa autoroi tial ne estas mirinde che en la libro trovigas kelkai vortoi au esprimoi quo ne en ciui locoi sonas absolute egale. Exemple, Iesuo kai Jesuo. Canaduio kai Canado. Iri returnen kai returne kotopo. Char Ne venis ancora o la tempo por dire l'astan vorton pritiui dubai formoi, tial mi preferas, pardono, tial mi preferis netusci tio in duobla formoin sed rigardi ambau formoin kiel egale bona in kai usebla in laula libera electo de la usanto to tio es ege interesse al mi char zamenhof vere resonis lau pens maniero de linguistoi Lingvistoi nestas lingvopolizanoi ne prescribas la lingvon sed prescribas la lingvon ili interasi interesigas alla uso ne al dictatorezze ordoni kiel oni devas conduti lingue. Tio estas tasco de lingua instruistoi en la giusta e contexto tamen. Do mi pensas che ci tiu ege moderna kai malferma a liro alla lingua uso estis unu e la chialoi de la successo relativa sed successo de Esperanto. Cai mi pensas ke ni ne devas forgesi tion. Char tro ofte mi vidas discuto in pri un unura i vorto e o vorto formoi. Dum oni perdas la attenton alla tuta contexto kai alla tutta cadro della afero do la libera lecto della usanto do ni lasso la usanto in liberai electi la lingua uson l'aula placio ciune bone mi esperas che vi sam opinias cum mi yes hodie mi havas firman kai fortan opinion pri la fero chartio tushas ne nur mi an esperantistetson sed ankau kai chefe mi an lingvistetson kai nu ciu casa estas bone mediti antau ol critici lingvo uson de aliai. Tre bone. Coran dancon. Gis morgau. Cae ciel ciam. Antauen. Sen fine.